進捗はどうだ <laughs> タークスが動いていますはい順調順調プレジデントどうか計画の見直しいや中止を7番街直下のスラムには推計でおよそ5万リーブ君せめて避難勧告の許可を また分別臭い顔で青臭いことリーブ君これも発展の潤滑油だ腹をくくりたまえ 体も補足よねアバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて風体人は誇り高いと聞いていたけどそれは昔の話みたいね今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ ちもそうは思わない思います 部門のスカーレットメルフィーを殺した兵器を作った情報に落ち着いてサナ落ち着こう私たち何しに来た先輩すまない 私も同じ究極マテリアンの子まで案内させればよかったよどこに案内する気だ言 <laughs> ってやろうじゃないのマテリア研究フロアだよね 師匠だあまり悪く言わないでくれうんそうだねやめようこんな話私もムカつくだけだよそれより田舎者の話が大切ねおしゃべりはそこまで実験を始めます んなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては動きに隙がなかったムータイの忍びマナ様だけて面白いことになりそうじゃない存分にもてなしてあげましょう私は大間さんの整備状況を確認してくるわ後で報告お願いねはっ開発エリアのメインシステムをダウン 機密情報へのアクセスを制限しつつ復帰経路から奴らの目的を探る各員侵入者の監視を再開しろ 防護策を展開します You トレーニングルームへのアクセスを確認対象1名ゲートへ進んでくださいトレーニングルームへのアクセスを確認対象1名ゲートへ進んでください 俺たちの個人的なつながりが られないよね 先輩落ち着こうああそうだ豆ダチョウ豆あるあるけど 間に合った装置は大掛かりだなってことはこれが嗅覚マテリア <laughs> မတဲတွေ ちょうだい バーナだよね分かってるよもう行くしかないでしょ 使用する個体を選択してください受付完了検証個体のセットアップを開始します 検完了検証部隊のセットアップを開始 ってんの本当はビビってんでしょどうかしらうーんそうかもウータイに私たちみたいなのが大勢いるよ想像してみ忍びの末裔たちが大勢来るなそれは大変対策を立てなくちゃ無駄無駄エンチ臭いこと言わないでチャンスをちょうだい 相変わらず死んだは愚かだね兄さんを再現するなんて無理なのにお前はお楽しみかああ久しぶりに勝っ 海流園もういいよそれよりおばさん究極マテリアはどこ知ってるよ無理くり強力なマテリアを作ったんでしょへえなかなかいい情報も持ってるわねそれとも内通者がいるのかしら ちょっと見てくれすぐ戻ってよ確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわでもまだできてないの嘘騙されるもんか本当よ他の仕事で忙しくなって実験を延期したの他の仕事 ここだけの話私たち7番プレートを落とすの軍隊のアバランチの犯行に見せかけて何それプレートを落とすはあ何あらお友達が戦ってるみたい からないいきなり現れたその悪い知らせなんだけど一応今日究極マテリアはまだできてないって絶賛研究中もう一個悪い知らせ7番プレートを落とすって7番プレートを落とすそう7番プレートを落とす7番プレートって7番街のことだよな嘘ちいちゃんの話本当なんだどうする お前る！ 戻るしかないよねあれあれダメ開かない閉じ込められたか 先生 ちを助けに来たとかじゃないよねこれ対象の侵入を確認これよりスビエートの戦闘テストを開始する しみましょうか けましょう しましょう真の闇見せましょう ですけど急いで脱出しないと トゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥルルトゥトゥトゥトゥルルトゥトゥトゥトゥルルトゥトゥトゥトゥトゥルルトゥトゥトゥルルトゥトゥ一人じゃ無理か 私の手下になる人この指と バレット歩くしかないのかなおうよかなり遠いよねカームあ大体1日ってところだなあのね私のお母さん1日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの私は1日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる バレットはどっち俺はエルミナ派だよかったいいかなクラウドお前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ当然経験ありだまあなただし十分な休息が条件だ特にあんたにはんなことは分かってる ま知らねえ道は不安だろうがリーダーの俺にドーンと回しとけ <laughs> 頼もしいおうよ <laughs> よしとりあえず全員止まれ思いっきり深呼吸やっぱりやめとけ。 もっと離れねえとなうまい空気はお預けださらばミッドガルだね da da da da da da da da da da せいだ急ぐぞ 元気だったごめん悪い